ሁሉም አይን አንተን ተስፋ አድርጓል። ምሕረት ቸርነት ይጠባበቃል። ሸክሙ ከብዷል ያላንተ ጌታ ሌላ ማናለን? ያለው ይመስላል ለብሶ ሲያዩት ላይታች ያለ ይዞ ጭንቀት የልጆቹን ዋጩኸ ሰልችቶት ልመና ገባ ምሁሩ ተስፋ አርጓል። ምሕረት ቸርነት ይጠባበቃል። ሸክሙ ከብዷል አቅልልልን። ያላንተ ጌታ ሌላ ማና አሳየተህን ጌታ ትንሳን በደል አለብን ይቅርበለን ወርቅ ብር ላይ ተቀምጠን እንራባ አለን ፍቅር አተም የሁሉም አይን አንተን ተስፋ አርጓል። ምሕረት ቸርነት ይጠባበቃል። ሸክሙ ከብዷል አክለን ያላንተ ጌታ ሌላ ማናል? እንጨት ለቃሚ ባልቴት ነበረ በስራ ብታ በድመት ያለች ባከያ ምክንያት ርሃብ ሆኗል ወደ ሞት ልንወርድ ተዘጋጅተናል። ኤልያስ ወጣ ከኮረት ፋፋ እንዲነግስ ሞት እንዲጠፋ ኤልያስ ወጣ ከኮረት ፋፋ ሕይወት እንዲነግስ ሞት እንዲጠፋ ይጠባበቃል። ሸክሙ ከብዷል አቅልልልን ያላንተ ጌታ ሌላ ማናለን ያለው መስላ ለብሶ ሲያዩት